Saint-Gobain-Glace s'est doté d'une solution commune assurant une visibilité et une traçabilité globale. Cette solution doit être aussi suffisamment flexible pour s'adapter aux différents produits ou modes de production de ces sites et se conformer aux spécificités culturelles et linguistiques des utilisateurs locaux.